Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat Saya doakan semua rezekinya lancar Dan dipermudah semua urusannya Amin Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Oke teman-teman Kali ini saya akan sharing uh, Bagaimana mengetahui nama kontak data yang disimpan di WhatsApp teman kita. Oke, teman-teman, kita kan penasaran nih, apa ya kira-kira nama yang diberikan atau disimpan di nomor WhatsApp teman kita? Oke, kali ini saya akan sharing bagaimana mengetahui nama kontak WhatsApp di handphone teman kita. Oke, langsung aja. Caranya pertama, kita buka dulu Play Store. Oke. Kita tunggu, langsung kita ketik kita download aplikasinya. Get kontak, get kontak. Oke. Searching. Ya, ini dia aplikasinya. Setelah itu kita install. Oke. Kita tunggu progresnya. Jadi aplikasi ini akan membantu kita bagaimana agar kita mengetahui uh, nama apa yang disimpan di nomor WhatsApp at, di WhatsApp di nomor WhatsApp teman kita. Oke, sambil nunggu progresnya, kita tunggu dulu. Jadi biasanya kita nyimpan nomor kontak orang lain apa ya gitu ya. Begitu juga kan kita jadi kepo nih penasaran nama kita ini disimpan di kontak WhatsApp oleh teman kita apa ya dikira kira-kira dibuat namanya oke sudah selesai <clears throat> kita tunggu progresnya jadi setelah di download aplikasi get kontak lalu kita buka ya kita nunggu ya di sini muncul notifikasi komitmen kami untuk melindungi privasi Anda. Oke, silakan gulir ke bawah untuk melanjutkan kebijakan pribadi dan ketentuan layanan. Jadi teman-teman, silakan baca. Setelah selesai, langsung klik setuju dan lanjutkan. Oke. Aplikasi yang berfokus pada keamananmu, temukan tag koma kamu. Oke, langsung kita klik. Kalau mau dibaca silakan ya. Oke, kita klik mulai sekarang. Ya, kartu panggilan cepat. Oke, silakan dibaca bagi yang mau. Kalau sudah, silakan klik lanjutkan. Oke, jadikan aplikasi ini handphone. Jadikan get kontak aplikasi telepon bawaan Anda. Get kontak akan dapat membuat panggilan dan mengontrol segala aspek panggilan. Hanya asisten aplikasi yang Anda percaya itu aplikasi aplikasi kontak bawaan. Oke, kita klik. Hampir selesai, kita klik lanjutkan ini kita izinkan ya, uh, ya teman-teman ya tampilkan di atas aplikasi lain izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain oke kita geser oke sekarang kita minta verifikasi ini verifikasi ada dua silakan tekan aplikasi pemesan pilihan anda kode yang muncul di layar kepada kami terserah apakah melalui telegram maupun melalui sms kalau melalui sms klik bagian sms Ya, lanjutkan melalui SMS. Kalau melalui te Telegram jauh lebih cepat. Oke, teman-teman silahkan pilih kalau mau Telegram ya klik Telegram. Ya, Oke, kita klik lanjut. Oke, ini nomor kita sudah diverifikasi ya melalui Telegram. Oke. Ini mulai silakan buat nama akunnya. Di bagian bawah bagian email. Mau melalui Facebook boleh juga. Melalui email boleh juga. Oke, lanjutkan. ya tadi suruh konfirmasi lagi oke ini untuk yang premium kita close aja ya Oke, itu adalah progres uh, ya progres progres pendaftarannya. Ya, sekarang kita cari kita masukkan nomor handphone kita. Cari kita klik ya inilah nama-nama uh, nomor yang disimpan di handphone teman kita ya oke terima kasih teman-teman sangat mudah sekali ya lucu-lucu namanya Oke, silahkan dicoba. Jadi di kontak teman saya banyak nih. Saya pernah iklan kontrakan rumah, ada rumah saya dikontrakan. Terus saya ada join bisnis sewa jas lucu-lucu es krim <laughs> oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.